شاري ياسر فريكي يا ما تحبني الفوق سوري ما مش نحكي ولا بودا عندي في مخي مية اللفة مية الخوت كي نخرج من هون يقول من تونس انا عدنا I don't wanna push on my mind I don't wanna make blind and blind ما عشت راش شايفة كان النار شعل ما نجوتا وكل شايف شي جينار وكل شايف اوريجينال وكل شايف باس خوفي ما خوفة تروفي مش تروفها لازمني تروفي دي لازم مكروبة صاحت بقتلي جيبة امي قتلي ملا شي بس كتفهم لي كي تاخد ونجيب الميباخ مش بفلوس البيضة ملا ريفة مرشي دوري جري بعريفة وانا مخي في المضيفة نحب زينة فرد الوقت خفيف وو وو خليني تكسر في نظيفة وو وو على دارك نلعب في الغميثة اما وو وو لازمني نفوتها طريقه مخي عم يستهدر لازم مخك في زنقة وزليق كان الشارع ما فيهوش الدارة نجم عبي بالحامة وانا مدرب كيتاي من فالا كرينا بعضنا نار عرفنا ونانا استوديو حاجة بقات مازلك لي نرقد وناس عايزة نهزك في فوسح باش نقلب حياتي باللبيد ندى نصب وركع ودي جبرية قاعدة تخاف وكمل نباع I don't wanna push on my mind I don't wanna make plan and plan ما عشترا شايفة كنا شعر من جونتا وكل شايو She's been looking for some cash I'm trying to get these cash some cash I'm tryna get these ass like everyone you know في بالهم بيك غلطي خي طلعت صحيح ربيتك كلام شاملة ما ينسوش الريح I'm gonna say ساعات في أفكاري نريح نسيت أخلاق باش يكون مخلوق جديد طنجة سكسيس باي كارليف راكب في المكوك هابط من الريخ نحب كان الفلوس ما نحبش البيف ماي كانك فيهم أبليف بيكولو بيكولو فرح فار بعتنيك لا وجع شعر في بقعتو جيبو نكد تحبو تقعدو وي دوريز فور جانج سيخ في المطار والاخرى تبدل في البيدالو حمدي فيها كان الشيخة مخك اللي طاقتو في شكون تزور قولي في شكون تنفو دور سيجار وموت نازو ندخل البحر راني نازرو ندخل للبحر راني نزرعو مانيش ود حرام باش منحبش درا يفرحو ابي جون ها واللي يارضني باش نعفسو ما تقوليش علاش ما لقيتك افكاري تبلبزو تقال مني فيكم كلمتين تو بلفتو في جيم سايفين في ماليبو She's been looking for some cash I'm trying to get these ass like everyone know She's been looking for some cash I'm trying to get these ass